andijonlik sportchini kim o'ldirdi va nega o'ldirdi aziz yurtdoshlar videoda qoling chunki bu video sizlar uchun va sizlarning yordamingizga juda ham muhtojmiz o'z fikringizni siz ham qo'rqmasdan kommentariyga yozib qoldiring chunki har kim erkin fikrlashga haqqi bor va albatta malol kelmasa agar bir dona like bosib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz e, zora bu oilani ishi hal bo'lsin zora bu qotillar topilib qonun oldida javob bersin Kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb videoyimizni boshlaymiz. Videoda qoling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiy va siz aynonda albat albatta Max kanaldasiz. kanalni eslatib qo'yaman, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda obuna bo'ling, chunki bu kanal sizlarniki, sizlarga xizmat qiladi. Bu kanalda faqatgina sizlar uchun foydali kontentlar bo'ladi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, bilasizlar, kuni kecha bir video chiqargan edik. ushbu videoda o'sha sportchini ayoli yig'lab chiqqan erimni bir tunda bezorilar o'ldirib suvga oqizib yubordi deb. Va albatta murda topildi u payti topilmaganda adashmasam va topilib dafni ham etildi hozir qabristondan bo'lgan intervyuni o'zingiz ko'rib bilib olasizlar albatta yana eslatib o'taman kommentariya sizlar uchun ochiq fikringizni qo'rqmasdan yozib qoldirishingizni iltimos qilamiz videoni boshladik marhamat Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, siz ham qo'rqmasdan fikringizni yozib qoldirdingiz va albatta qo'rqmasdan yaxshilik qilish uchun, savob uchun bitta like bosib yordingiz degan umiddaman. Kattakon rahmat, Alloh rozi bo'lsin obuna bo'lganlarga deb videoni shu yerda to'xtataman. Ko'rishguncha xayr, o'zingizga ehtiyot qiling.